Деревня моя, деревянная дальняя, почерем стоишь над рекой. Снова замерла стенка рассвета, Дверь не скрипнет, не вспыхнет огонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. Только слышно на улице где-то Одинокая бродит гармонь. город я не знаю, Только знаю в далеком краю Небольшую полянку лесную И черемуху в белом цвету Небольшую полянку лесную И черемуху в белом цвету Виновата ли я, виновата ли я, виновата ли Виновата ли я, что мой голос дрожал, Когда пела я песню ему. На город спускается вечер, И звездочки в небе горят, Со мною ж не ищешь встреч ночи И первым от воды Ах, ночь, голубая ночь, Сколько на небе звезд, Столько в начале